تم التسجيل والمكساج في استديوهات في سلطان قصيدي سكت قيثانا في حفل ملكتك غنيت انا الحونا يا ولد ما انفتح للضيف ديوانا خالد اللي هل الجزله يعرفونا خالد اللي هل الجزلة يعرفونا في سلطان قصيدي سكتك يبانا في حفل ما السلطان اللي تقلب ركونه القى عشيش سنام المجد واركانه شغلي جدانا حس الضيق كل الناس ينسونا والفعمى من دار الحرب بخانا مثل اللي شكا من كثرة طعونا إيه. وزم الله وطغى واختل ميزانا عزوة السلطان اللي تقلب ركونا القعاشيش انا جيك الموت والله ما صفر اثنان واحد